Muy buenos días, damas y caballeros que nos acompañan en esa en el cual las personas que han sido afectadas el este caso Monet pues habían solicitado al honorable senador de la República por nuestra provincia como este con el honorable procurador general de la República, la y del salón, por favor. Les agradecemos muchísimo su colaboración y apoyo, como siempre.